somos una colectiva, Rizoma Alzada, y bueno, eh, nace al alero de la revuelta social en Chile. Eh, nosotras eh, trabajábamos juntas con nuestras colectivas feministas de arte eh, desde nuestros distintos proyectos. Todas hemos siempre realizado acciones de activismo musical y de poner un poco en, siempre en evidencia la crítica social y también generar redes de activismo, de incidencia, de agitación. Estamos en eso hace años. Y claro, estábamos juntas, de hecho, trabajando en uno de esos proyectos, en medio de la revuelta, también evaluando cómo seguíamos, eh, todo. Y teníamos la necesidad y el discurso aquí en las tripas, necesitábamos salir a la calle, entonces nos juntamos un día y dijimos, bueno, juntémonos, tenemos que salir a decir todo esto desde la música, eh, que es nuestra herramienta de, discurso. Eh, para nosotras siempre ha sido súper importante eso. Y bueno, nos juntamos y salió de verdad que orgánico, de las úteras así explosivo. <laughs> Oh!